でも長いねよっしゃあ。よし行こう <laughs> 気合が入ってる <laughs> 気合入ってるだしましたしました曽我君でやってくれよ一言添えとくけどもすいませんすいませんすいません一番前座ってんすかいや何よ席次あんのないですよ小学校じゃないんですからじゃあどこだっていいじゃん所轄は後ろの方に座るようになってんですよあそう 席あんのないですよ小学校じゃないんですからじゃあどこだっていいじゃんさんこれ使ってくださいよあありがとう、僕思ったんですけど抜いた安全ピンの先っちょ 突っ込んでおけばいいんじゃないですかねすいません戻りなさいすいませんでした抜いた安全日の先っちょを突っ込んでおけばってねいくらなんでもやばいと思いましたすいませんでしたもう次大丈夫ですすいませんはい頭からました大丈夫です溜まっておりましてですねすません青島さんこれ使ってくださいよあありがとう僕思ったんですけど 抜いた安全ピンの先っちょを突っ込んですいませんでしたもうまた先っちょって言いましたよね今ね本当すいません、次大丈夫ですから研修どうでした眠ってましたやっぱり雪乃さん試験に合格したら湾岸署に来るんですかもちろん希望出しますそっか雪乃さん地験に合格したら あちょっとごめんなさいすいません今口剣って言いました本当に婦人警官でいいんですかええどうしていや国家公務員試験あごめんなさいすいませんでした、はいはい、すいませんでしたさんです誰が聞いても分かるじゃないか <laughs> みんなのお子さん休日なんで仕事場に見学に来てるんです日頃のお父さんの仕事を知ってもらうために日頃と全然違うじゃないみんなのお子さん 休日なんで遊びに来たんですお父さんの仕事を知ってもらうために日頃の、うん、日頃の、うん、忘れたねすいませんごめんなさい、はい、すいません申し訳ございました、えー、待ってきます真下です真下です真君試験勉強でしょじゃあいやいやそりゃこいつが幹部候補のキャリア組だからってそりゃノンサノンキャリー差別ですよごめんごめんごめんごめん すいませんすいませんあの真下さんってあの若い刑事彼警部補なんですかああキャリア組第一方面本部長の息子5年後ここの副署長幹部候補生ね警察署はアパッチ出じゃない会社ああ幹部候補生ね警察署はインディゴじゃなかった <laughs> やった って喜ぶなお前ごめんなさいさっきの話だが君も刑事になったんなら事件が解決したら忘れるんだそうでなければいくつもの事件に対処なんかできない被害者の遺族には給付金が出る しちゃいましたさんはあ家にいますもしもし青島ですけどあすみれ室井管理官から電話あった室井さんが俺に起こしちゃいましたすみれさんあすみれさんあごめん <laughs> ゲタバーつなかはいほとんど無意識だったなはいすみれさんどうぞあすみれさんじゃないごめん <laughs> すいませんごめんごめん雪の ですああ伸ばすのね相手を一方的に好きになって後をつけ回すんですなんでつけ回すの好きだからです好きなら声かけりゃいいじゃんつけ回すのを恋愛だと思い込む人間がいるんですでどういう犯罪なのこのストッカーってそのストーカーですああ伸ばすのね相手を一方的に好きになって後をつけ回すんですなんでつけ回すの好きだからです好きなら暴力振るえよじゃない <laughs> 趣味じゃないですか趣味趣味生活じゃないですかそれ本物だ本物なんですかそうなんだ 春の交通安全キャンペーンの一環として、あなたを湾岸署の一日署長に任命いたします。 <laughs> え今の、芝居だったんだよ。思わず嬉しくなっちゃったっていう。あら、もういい芝居だったんだけど、俺がね。いや俺は俺は分かってましたよ、俺はなんだああ この間の会社役員が殺された事件の日ごごめんなさいいいえあれなんだあこの間のごめんいいともいいとも会社役員なんだあこの間の会社役員が殺された事件の報告書ですどちのも見てんだ被害者の一人娘に対しょおおショックで口が引けなくなったっていう 昨日の夜病院からいなくなったんですよ彼女ロスの大学を2ヶ月で卒業できたところどうしたそれ、イエーイああごめんイエーイ勝ったね久保田さんですご同行いな 室井さんが規則を破ったのは別に皆さんに反抗するわけじゃないんですただ現場がねどういったものか直接見てみたかったんですだって室井さん現場のこと何も知らないんですもん一緒に捜査してて足手まといでもうちっとも使えませんでした最低足手まといとは何だ ね <laughs> なんだっけあごめんあんなもんじゃないよごめんごめんなさいすいません何言ってんのあんなもんじゃないよ普段の俺たちってのは